Uh... Оларға мен едер Үйім сына мұғыдық дәбет. Туаққа да мәт, туаққа да берілдебет. Дикті кередінен олығы кетіқ, күлік өстің қасыға. нөмет татын болар, кәрінет тоқсулақ болары дебекке. Бүйәрі көте сиренен ұлынан күрдікті ерім. кей болды. құлыққа метиен қолын оқсуй. Каян саңа сулу телея саты ете. Кім ұқайры? Merhaba. А вот, это было тут бьем хатайте. Oo. He ben bir taddan kor bir tanna. Bu kay karabalık kabira. Это yeni ol kana bilgen. Ötüdü bu бар булак ببرلقتك انك تولها هك انك تولها هك وانتا بيه بيه وقرا مت كريستيان كاستر بولر هذا بنت تقرا باللي بتا او آه، تيجي الدخيل كريستي بتقول هاي كيس قتقني قد كيف ايه <laughs> بلي نمر كريستي بتنده مقبرة تبلي امم يضربوا القنيور болды Gitti barat. Orası da gitti konu. Ömür kırsavsı bol. Onu Бұл мен кесебен. Бұл асқылыны білдірем мен манны бригада білі келдім. Факаттан трактористка көміләчін әджімін. Туында қомурга күфін трактора бәлән трактор берелдер. Инде енерендер биттіре. Oo. Kiminle mari orta kadın da bundan. Kisa da, kisa kadra. Ha? Kadra. Tuku dah jalan. Улы хоп. Coba coba. Direm dah. Hayır. Lep tu barang apa? Ha? Lep tu barang apa? Ол матыгылата би матыгы жива. Э, калган не? Вон киле хеп кулу. Smussund og Kosterud. Han har skvoter den gikk opp tre dager. Kalan bari bir oldu. Neyse be, ötülü tarihe girin. Benden kar yok ha. هيدي رواه خيتي يحكي موتوسيكل هيدي قوشك مستهجبة Benim ne girin ya. Baçatım ne bu hötülü hücendin. Kadı hötülü bak kadı ki. Kanan yok bu da. Hem ben burası kuyum kadı hücemine. Kadıcım da katalı değil ki. Aktör kunam. Aktör kunam ne kadar yakar. Ulan kunam ne kadar. <laughs> Ben de onu aktör kunam kadar diğer sahan bulduğunu da ne? Kisi? Ev. ki 언니. 기시. 어. 어디게 바로 해줘 어때? 응? 바라스 고등 거지. 에 어디 엑스가 잡으면. 걔가 학들 보면 değil ne bana kalıyor bunlar. Geliyor bir yumruk bunlar. Sigara çekecek. Tamam faydalanıyor bunlar. Yaşıyor bari. Buradaymış. Иди, Тамара ден. Оскулыны битке бітер бітпет. Тебәрі мен келепі Thank you. сана хамначты төгөргөттүнөн сөптөк ириңиз кооннактылас быылах мен эме айын жеттіттен жекті. керек ыгы түбән көрөкпүн бұғар болан қалды. Тұғында сен сотура отуруп болдым. да болдум санаан ылаамаайы түбән көрүстаама ол кыс қам камбаалдан Қайтар орукуттан білер, субучу гаспасыл жер тыыннаа көгүрдүк сандығын. Ан кире бу. Э, бис билин килеко. Ан бигра ан кенеле. Көтүрү тагдылар болар не. Сайын барақсан қанына бағарар керек. Улу сыйыларға, кең күлбен, тәйер чәген қонурларға, арыман аластарға кенер дүк күндір көрейді. Сетен қотон сирия дейір, мәні қолырықтарының күйөк тыялларынан үңкүүлүр котуур орттоту чугахыыта айылга сетен сайын саахырын бар айылга сандал саастаагы күлүмүрдес мүчээри умнуллоксор уол таба көрөк субатак кыыхын санатар керетинен кере ким дону белити көрө барбат араймандык токтоон чумпура түһен иңон тоңон одууластаккара кини керете керексенер төрөбүт алаас барыкса саха қарағар қаған бағарар кере алағын санабыт саха манниет үйер хеттен иейер Оттан мен өйбір эмиято неркитен бардым эмиахонна барбын туугунар бунумнан түйүңү кыргыттар тусторунан араахы аттаран салгы санаан бардым санаан эре туакда кимде кайбат санаан күйінен тутатын дойдуга атын улокко атын жыйга уокко була түһегин оннаян аан дойдуга түрään барын көрбүтөк керек ыскын кытта көрсөгүн halaa niitä Mä ja jag miljoon tyttö. Ostan tyttö. En piti kiinni sanoa, että tässä kanereet niin mä. Ei huomaa, niin lähellä. Tuo tiipä syyttö. Ei sinä taas on näin rähe, kuin tupäräkkäin. Tavasta ei näe. Mm, tavasta ei näe. Mikä tavaraa nähdään tää? Koska jos mä en se oli semmoinen. Mm. Oh, halla halla. Onne. No niin, 음. 가슴 뼈 가슴도 그냥 먹고 있나 하마 쥐가 그러겠다. 한 글자. 한 글자. 고도보단 가 오늘 뭐. 뭐 하마지. 음. 이게 되겠다. 음. 그동안 했다. Kapta yine. Katana ay vallahi ne? Kata kus putta pakka. Bir de trasa sebaplarla. Baru berapa kirim tu? Kisah tu tadi. Pilih tu bagi sekian dua kali ni buku dia kalau betul. Tuas pakai kali tu. Tuas tuas Allah ta költe. Költe tu hibat yang kamu tu, wanca kamu tu. بالنسبة لنا الثاني زي هذه الثلاث الثاني الثاني إذا خرج قاعدة مين كيف كلمة كنت تكلمت في الثانية ما صدق ولا نهاية وكانت تكلمت تكلمت تكلمت تكلمت تكلمت تكلمت تكلمت تكلمت تكلمت تكلمت تكلمت تكلمت تكلمت 봐봐. 후, 보다 보다. 아야, 또 Это кардигер барады якында жугасты өзү менен ыйдан көрө кол Гоша, да мы сгурас. Туха, дрена да ходя. начать сейчас كيسيك мен مين бара بالكبرى Николай, иди сәмен туына кірчік тоу. Тоқ тиге. Иди нүрі кәпсәбінің емін қылысын жан түйінгі қыста қойден. Е, тігі өтесен мен әтеғанда. Иди тугой, үйленді туы кірчік олар түбәлті ду. Кірчік, кірчік, кірчік дейілер. Здорово! Э, Тамара. Диава. Акези. Ой, хавтоска қайтай. Э, тахим боларым. Қағың әрәтін үстіне таратты. Нұрабы, Нұрабы. Қая кем келді? Э, мен мен кесебе. Э, кесіп кемді? А, тоқтар 早い消しただらだらえいりんきですちょっと大丈夫ですかでちょっとででママがかよまおてびりまんなわれんえおまぶろわかばっでちょっと大丈夫ですかけるだまんなわろかえどうな кортос кабык да жабат э, Отан, туону түйрөк кыйын барар булан акын отон билген уже койдадакпыт экзамендер боло турур эне отубу күндерге коракка московская комиссия келере оны туттарсан көрбөппүт бек ишин билбедим мин эркеме бит олар убүйөрө козуттар санырапып болом еді арай бу кыздан эркей тагыст эч бу түйөн канны гындай бу хоры кайдык мужуруй бу тарбактар кайдык эркей баппай болом балырытта элдереттен таксыктар эт иккидитте эркей таксыбат оттон отуча мехем е бары. Отуча анра қонуға жаңын білімденем бұлай. Кирен күрі бітті. Кирен қачы, Кел, кер, кер-кер-кер. Қай, оғылын диялын лақтырады. абырада деп. сарықты Өлеке долларын ұлдан ұлбаға отты оқ оқпыт дейінді. Қақ есек, Мен қамдас қайттағы? Өт, тұста дейір. Ма, мен ғачы солын ақпын. Бай. Бе, үйраққа кен тұттырсы барар болды. Кесіктен. Кесік білешті? Кесік. Ғачы көйтті. Қолының көрәне. Тікі тағаты ұнытты билике сердим де окомара догордак кая кесе онда да байба көйтіп бачыра ақтойды москва көрді деп деке болды ақытына наха шей болады тұттар сыр неге кирер неге таттан жа кейгейіне көрер бұл қасты бар мен санам бұлар едіғана айы қарағым тенге ұлар ен ер көрдік барын кейін бір онына ұрындығының тамарыны күндері от москвеге емей бәйім құрдық қарөлі хедәрі дей санырым ұнтым қанда бар кейін кемкураттарга сананысыл жеребейт үйрене бардакпын Бәрі. бере марған қаларай. кааларай ден белегин мені еғай тактан кеспей сылчыр Кемтен бар ортуктаа құрды кең тұтта, кейбері саныр жолым сұрқым. Сол соғытық бәйем бас білер кестерең Кені құрды кереттен кереде, мен кем тап таптыри мен әрі қылып барын сағыз жүгас мияға кем бар Кені миға редендік кене атында кемел таптабат рөтчоғы кене күтті берек қайда бар сенсебе тоғы бар сыуғай ыппат ене суық бар Бұл ба. وقستيودة وقت وقت وقت وقت Нөңі күн бәркке дүлләді бит. Тириттем қороттым. Тоғыта болла қарса хоқ дәлбүрілән үлбі ғылаяқпын бағарабын. Ұнттан дәлбі ғылаян ғылаян баран. Сыньяны бейті отай ұраты мен дегестәқ. Қылай бұт кеу улам қол құтуян, сымнан тәпчән қалар. Тоқтан әра астыны дұғы жасана ньютону гэлгэт элпэхтэгэны буолары болбаты бартын эркитэгэн сэхэн тэптэлэмия санаат улар кия бул таалт үлэ хамнас туһунан сэлэхэн баран тоғора бұл күтчү абаһы сибиен көстүбет туһунан кэпсет исе қаланыр тоға бите э болла болды ол кылаана кулку илемиз аню kashigatano hayamuka munda tata hijafati be ko asbot are bilyati tu be kira ma kata mutu da dia kira ka kashtu ba biya bu wa lutute wala metu ha ka duit kibna hokot biya sar ga tot da da tus tus matin biho bar hawa sa ka be pitira tu ya hitam hand Gurku gamian begini, waktu ya warga. Kita cewek ini cek. интернат фактете раны көр бартымын о крылабыт это сәбе то есть телдер ула не тестер истәчи тестер كتا ما عرضوني بيرقطوا صوري اختاقبن زينا بو سيربين وبن كرها جبا تبا يهات بلغك كنت عوضو بلين كرا انا بنا 이걸 이게 글쎄 뭐 들어간 줄 아냐 이 그래 Direkt çıkıyor hangi revik göreyim. Hangi revik? Onu koy vakti. Aa, kötü yer kırdık bunu <laughs> sana var. Korak kaçıp hem de кылбаара тиһек төгүл эмиэ санаа онньута буолан ааспыт уу кередете онун санаатага майы. мен дакарега тиксе сылдьыбытым диэхпин багарабын кини баара кереттен кере үчүгейттен үчүгей кылбаара кыыс баара миигин иле баар кыыстыа булаабыта муңура биллибе жоллоох кемнери белектаабите урут манныка кахан түбеспитим келей жакчы куттана салла ханаабытым да эдерим er kehurata bolarım bahayan barbita. Ақылбары маны тугунан әрі, оғы күтіғуләқ ие таңарын санатар болды. Таңаха бәйті калыян түйін ағарын күтті, чакчы ие таңарын санатар. Эмне тугуда да саңырбат, қаға қараға арай маны үті бәйлі қыдыл. Онтын ие таңара, үчөйкен бағайы оғылағын санадым. қорған ол да кесе бер кесе во кесе кесе қай қай жерден қандай қай кетті отын кора кора қай қай жерден отын бұйрық бұйрық тұрсыз қандыққа да да молодец тұтым студент студент мырып былай өтіп келемін еще да кіріп маран тебе tutun тебе не. Ну, не, кими он? Хандыр кыр букын, только, вот, да, кими? Bizi tamaranya. Tamam, yanında. Atın bir göreyim bir Ha? Bir göreyim bir kaya bitti mi? Ne? Bir göreyim bir. Kim tu है? Jugur jugur jugur. Jigor kehna. Ha. Ah. Ne? Ne ne? Ada kena? ما <laughs> هذه ماتت ويقول هو يقرا تلمود وين؟ لا اعطم راسي ديما برا صدق ميزة Место Мест пойдем обитаем. Да, да. <laughs> что, молодежи. Там... Она тут А? Ну, а? Курак когда? Московский. где ты? Че, серьезно? Ба! Ха-ха-ха! Че, серьезно? Где-то? Это мимо братом, где-то? Да? Ага. Да? Угу. Легко я могу сделать. Даже? Экзамены там, ну, ладно, экзамены. Сразу, прямиком в Москву, полет навигатора. <laughs> Ну так где? Где ты? <laughs> Ну, вот это будет легко. Дмитрий. Все. А? А? Это в этом. Вот это вот. берсең. Білім вот это Білім қаратып берсең. Тұқ. Еще ладно, кесек көрдім. Да, ана бар. Кенеге кесілер. Хорошо. Ладно, ладно, чек кесек. А это, ну это блин, ты ем, да? Чаще бать. Ладно. А. зиянын өңдейтін тұттың ғой бейім тұттардың да күдікті әс бір молодец брат шеге ма да специально брат все будет чики-поки да так да Да, grup nuclu. Da, kara. Onna bir problema bor. Такого проблема botaq. Ол грамот ал дия. Ол ол ол дия дихте проблема. Ол пада девочки, шампанское, водочка, строго бартылар ол дик дик дик тоен тоқтама. Бірақ бар біләтті бетме. Держи. Блин, бар тут тут тут таңын таңын таңын. отырып жылатыңдар тамара бар еще вариант блин тамараны он наем битке куда-нибудь заденут, шампан, музыка Qani qiz ko'raman, gapni. Men buni Men beraman. Berat, Bırak, olacak, olacak. De, ini, ini bu. Ha? все обеспечено. Кесек бейбарек болып өпетті. Табара, кірі, мен күрдің апар. Қанды мен ол Hasan Hasan Hasan ağam yerim benim Vişna. تمام ترجع أدنى تجي لا لا Как вы с ним товарищ Это тухтовато. Ты нам об этом не предупреждал. Нам об этом не говорил. Ничего, ничего, ничего не видно. Блин, карта Разогреется. Пойдет, все, пойдет. Телеговая застыла чутко. Ай да выстрел, только повезло опять не мне. Мухтала, да? Ты видно, не беспокойся, а все в ажуре. Ну, уже хочу, чтобы да. Так, почему у меня пусто? Каша. Да? Серьезно, что ли? Ой, какие жестокие родственники. А мы их предупредили, что он без сахара обычно. Брат. О, Мирга, сегодня добро. Берег у меня тут таран. Блин, кем таран? Хаска тут таран. Бомбалка. Да, ума перестань, да. Ну что такое, все, все, все, все. Да. Я любуюсь просто. Ну, вот ты вот дельный такая видна. Вчера вечером. Веришь, нет? Нет. <laughs> Да как? Как нужно не верить? Дима, Дима, хватит. Ну все, все, все. Пойдем лучше посмотрим, как ребята. Ну давай. Давай, конечно. Пошли. Давай. Ой, не могу, ты так рассказываешь, конечно. <laughs> Неправдоподобно. Иһэн иһэбит биир бутылка куранахтан оҕуста. Мен ұлыс чапчаан ұлыс қалдым. Тоқтан барына бары кыйа кутуох курдукпун. Арыгы киһини сиир абаманна быһыылаахта. Онну тута ким дөйдөөбөт онтон барыта кайта хоргустаңнан долгуңнан барыта барыта эл дел дел беркей даян эрер көтөн эрер курту ток да болта тоо халууда да барыта көңүл барыта делей олохтара диен буду олохтан арак сый диен буду международные. Лиза. Я тоже хочу это еще рассказывать. Да? Или ты уже забыла? Нет, нет, нет. Слушай, ну, чуть-чуть надо. E che vedi che? Пошли давай. Че? Побыстрее, быстро, быстро. Че, давай, иди, все, хватит. Ну, да. Давно уже. Куда? Все, побыстрее. Бергемас это. quanto сууп жол күнүскү жеңнээк олокко бар эн жолун тамара